Kır düğünü. Alay, alay bırak onu. evet. Hacı Bayram köylü sen yoksun ya. der Darm hat. عليكم السلام selam abi. Aleyküm selam. Sen sallama. Abi halay başındayım. Enes! Yakup! abi ben yeni geldim ya. Uyuyakalmışım orada. Valla gittim ya. Ayıp seninki. Kahve içiyor Fatih'in Kadir. Facebook atmışlar. Kadir. Avusturya'da. Tamam tamam oldu buradayım abi. Sağ salim gitmiş ha. Gitti canım. Trenle gitmiş mi? Furkan'ım. Allah hayretsin abi. Hoş geldin. Sağ ol. Tamam abi. Olur musun masaya? Çıkmamışsın. Ya sen de hoş geldin. Ne oluyor? Ne olsun Furkan? Damat da bu. El salla. o benim yiyeceğim halk değil yani. Ben Karşıya Sebat abi. Ha yeni oynadım mı? Ben beceremiyorum Allah. Ben düzü beceremiyorum. Karşıya geçeyim. Beleza? Karşı yakın bir halaymış. Düğündeyiz Murat sağ ol gel. Bak. Evet abi. Nasılsın abi? <laughs> Senden biz Almanya'da ee, Şükrü abiye laf yok lütfen. Şükrü oldu. Yaptım arkadaşlar. Aa beni durdurdular ya. Bir saat beklettiler sonra bıraktılar. Buraya mı değil, buraya mı? Ha? Buradan mı Zürih'ten mi? Zürih'ten. Zürih'ten daha buraya haber geldi. Gerçekten. <laughs> gururun şükranı. Ya oğlum Ömer sen yoksun. Bak Sebat abi nasıl oynuyor görüyor musun? Emre <laughs> ben niye önemli? Doğru söylüyorsun. Niye oynamıyor? Yaşlandık ya. Bak Yunus da önemli. abi başa geçti ha. Evet. Şükrü abim ya Orta çağın en çılgın halaycısı. Bence Şükran sensin. Serhat, Serhat tam zamanında gittik gel. Evlat, hikaye yapıyorsun ya nasıl yapıyorsun? Hikayeyi paylaşalım. Bak bak. Bu hikaye yaptın ya 3-5 tane. sen hikaye mi yaptın? Nasıl yapın onu bir yap. Ben hayatta şey... Ben hiç yapmıyorum ki. Fatih babayı sen izleme. selam var. çekmiş. Bir de bunlar var ya. Yine çek yine koy öyle öyle ya. Tamam ya ben bilmiyorum ben hiç. Ama bak. Yine çek, kapat, e, yükle aynı öyle öyle dediğim gibi. Fatih sana izlemek 5 euro. Haloğlu görmek istiyormuş Ömer abi. El salla. Viyana'dan. Öbür Haloğlu nerede o da orada. aşka geldi. not going to Son halay. Sokağa çıkma yasağı başlıyor. Evet Şükrü abiyle halaya kapatacağız. Geleyim mi? Gel, yapma, gel. <laughs> evet hadi son araya ben de gireyim. Gel, gel.